Hispanic. Live like an emperor, devoted and satanic. Va todo bien? Man, do a noche, do a break. Do Mírame. beauty, orders you to mic. Nero, Nicola and Titus. Yeah, baby, are completely sane today. Man, now do what Mírame. you want. man, I just wanna be a snake Live like Cobra, and an proud to die Man, I don't want to be a slave I want a woman and and iron every day Hoy es el día. ¿Estás segura de que mate a tu pareja? Sí, ya no le quiero. quieres matar? ¿Qué haces mirando mi Facebook? ¿Cómo? Que me estaba mirando el Facebook. ¿Qué ha pasado? Este, que le ha cogido el móvil, le está mirando los mensajes del Facebook. Ya te vale, no se mira el Facebook. No, no, no, no lo estáis entendiendo. Me quiere matar. ¿Pero qué coño dices? Que no se mira el Facebook de tu pareja. Avísate al hermano. Tú tranquila que ahora viene tu hermano. Vamos a ver. Tranquilizaos, ¿eh? Y escuchadme. Que he leído que me quiere matar, ¿lo entendéis? ¡Me quiere matar! Este tío es idiota. Que el Facebook de tu pareja no se mira, ¿entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué coño le has hecho ahora? Que le ha mirado el Facebook sin su permiso. Vale, vale, sí, sí, sí, le he mirado el Facebook, ¿vale? Pero todos estuvimos de acuerdo con lo de Wikileaks, ¿no? Esos que filtraron información y luego se descubrió que los Estados Unidos estaban torturando gente. Todos lo, aplaudimos, ¿no? Pues seguro que ellos también estuvieron espiando en el Facebook. Pues yo he hecho lo mismo. Soy Wikileaks. Y he descubierto que mi, mi, pareja me quiere asesinar. Desgraciado, que no se mira Facebook. ¿Ah? ¡No! No merece la pena. Se acabó. Se acabó. Pon música. A disfrutar. Yo también miré tu Facebook. Vi que te estabas follando a otra. Ella miró mi Facebook. Ella miró mi Facebook antes. no, no, no, no, no, no.